assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyevga qashqadaryo xalq ta'limi boshqarmasiga qarashli chiroqchi tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli o'ninchi o'rta maktab bir guruh o'qituvchilar nomidan murojaatimiz tinglasa bizning maktabimiz shu o'quv yili boshidan boshlab juda past holatda hamma narsada yo'lda yo'lda bo'lib qoldi shu tufayli biz sizga murojaat qilyapmiz bizni umumiy o'rta ta'lim tarbiya ashib yetdir ashib bir necha yildan beri madaniyatsiz ma'naviyatsiz va axloqsizlik bilan direktor vazifasida ishlab kelmoqda u jamoat joylarida o'zini tuta olmaydi o'qituvchilar sha'niga ko'ra turmas gaplar gapiradi haqoratli gaplar gapiradi o'qituvchilarni o'quvchilar oldida haqoratlaydi o'quvchilarga o'quvchilar tarbiyasida yordam bermaydi buni evaziga maktabda erkata o'quvchilar soni to'qson to'qqiz foizga oshdi maktabimizda metod birlashma bo'lmaydi pedagog kengash umuman o'tkazilmaydi buni natijasida har xil ko'ngilsizliklar kelib chiqyapti mana jurnallarimizni chizib tashlagan mana misol uchun ko'rsatsak mana sinf jurnallari mana o'sha ahvolga kelib qolgan mana shuni natijasida keyin Э, ish haqilarda kamchilik bor oyliklarni o'z bilganicha qaytarib qoladi bu haqida buxgalterdan hech qanday hisobgina nima ololmayapmiz natija yo'q hech qanday ish haqlarimizda kamomatlar ko'p qarshilikdan kelgan o'qituvchilarda oyliklarida kamomatlar ko'p buni hech qanday mana murojaat qilganmiz hech qanday murojaatda bizaga hech qanday natija bermayapti buni bartaraf qilish uchun biz Э, tuman xalq ta'lim bo'limiga murojaat qildik э, tuman xalq ta'lim bo'limidagi maktabimizni kuratori aziza sayfullayeva hech qanday hech qanaqa natija berolgani yo'q kelganimizda undan bir qoniqarli javob olmaganimiz yo'q э, bir pedagogika tizimiga bir yaqin bo'ladigan gap ham yoki bo'lmasa o'zgarish ham qilgani yo'q davlat nima uchun u odamga oylik to'layapti bizlar ham bilmaymiz mana qayerga viloyatlardan tumanga viloyatga respublikaga yozgan bo'lsa hech bir qoniqarli javob olmaganmiz mana ahvol ana shu birinchi maktab o'qituvchilari rahbariyatdan umuman norozi yil davomida maktabda ta'lim tarbiya ishlarini sustlashib ketdi ta'limda notin tarbiya degandek avvalo tarbiya bo'lishi kerak maktabda o'sha tarbiya sustlashib ketdi ayniqsa maktab rahbarlari tomonidan o'qituvchilarga nisbatan qo'pol muomala bo'lishlar dars taqsimot qilish hojat taqsimlashlar tadbirlashmaga qo'yib bermay rahbarlar tomonidan taqsimlashlar bunday olib qaraganda bir necha yildan beri monarxiyaga aylanaman deb qoldim maktabda monarxiya tuzumida o'tmoqchi o'xshab qolyapti direktor tuzumiga qaraganda maktabimizda shu shu yil bir yil mobaynida nosog'lom muhit vujudga kelgan maktab endi ta'lim tarbiya dargohi deganimiz degan gapimizga qaraganda hech qanday bir bu yerda ta'lim tarbiya ko'rmayapmiz har kuni janjal har kuni urush to'polon o'quvchilarimiz kelib dars uchun keladi ular lekin shuncha masofadan yurib kelib maktab uchun kelib ular har kuni janjal tomosha qilib ketardi biz janjallar tufayli bir soat darsimizni ham tinchgina o'tolmay qoldikda men o'ninchi soatni maktabda kasaba uyushma raisiman bu xodimlarga hech qanday men moddiy va moddiy va ma'naviy men bularga yordam berolmayapman xodimlarga bir tazif tazif o'tkazilyapti endi shularga men aralashaolmayapman boshliqlardan o'tib menga ruxsat berilmayapti men onamdan foydalanmayapman huquqimdan foydalanmayapman shu jumladan o'ninchi o'rta maktabda shu noqonuniy ravishda beshta attestat sotilgan ikki ming o'n to'qqiz o'n sakkizinchi ikki ming o'n to'qqizinchi yillar mobaynida hozirgi kunda shu beshta attestat sotilganligi sababli biz ichki ishlar xodimiga prokuraturaga taqdim etganmiz bu ishlar hozirgacha passiz holatda yuritilmoqda qat'iy chorasini ko'rib chiqishlarini iltimos qilamiz tomonidan fikrlar aytildi maktabda sog'lom muhit yetishmayapti o'qituvchilar o'rtasida hamjihatligam mana shu sababli rahbarlar va o'qituvchilar o'rtasida hamjihatlik bo'lmayapti direktor fondidan uzilgancha foydalanadi kitob qilinmaydi maktabga kengashlar olib boriladi kengashlarda harflar e, ham o'z bilgancha qilinadi mana shu tomonlama shu maktab kollektiviga amalda yordam berishingizni so'rayman hurmatli prezidentimizga bir og'iz so'z gapirishgan nima sababdan hokimliklar mahallalar deputatlar besh yilda o'n yilda almashadiyu maktab direktorlari unday bu darajada cho'zilib ketadi cho'zilib ketayotgan joyda ko'p narsa ko'p yilga ketayotgan narsani hidi chiqishini bir o'zimizning o'zbekiston tarixida ko'rdik mana shuni ham bir yo'lga qo'yib olsak bo'ladimi yo'qmi meni gapim shu